u musharax cusmaan xasan weheliye xasan bariise bilaabayaa magaca ilaahay mahadoo dhammina isaga ayay u sugnaatay nebigeenniisuu bannaana nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaato walaalayaal shirguddoonka labada aqal iyo xildhibaanada labada aqal intaba waxaan idin leeyahay nabadgelyo iyo naxariis iyo ilaahay barakadiisiiba dushiinna ha yeelo intaas kadib anigu inta badan dadku ay wada yaqaanaan intii aanay aqooninna waxaan ahay xasan bariise dadku say ii yaqaanaan cismaan xasan wehliye laakiin waa magacii caadiga ahaa laakiin midkaan ku shaqaynaya ee midka qalinka la yidhaahdo ayaa xasan bariise ah nin saxafiye weriye muddo dheer soo shaqeeyey ilaa iyo soddonkii sane la soo dhaafay gudaha iyo dibaddaba shaqaynayay waxaad og tihiin oo colaado dalka iyo ka soo jiray la soo qaybsaday xanuunkii dagaalladii sokeeyo ummaddiisa xanuunkaasi weliba xogta aan u hayo darteed si ka duwan sida dadka kale uu qabto ayuu ii qabanayay waxaan ku dadaalayay intaas in aan afkayga wax uga qabto ku xaliyo mushkiladaha jira ku xaqiijiyo xiriirinta dadweynaha iyo soomaaliyeed iyo inta kale anigoo weliba aada u sii ogaa dadka dhibaatada ku haya dalka iyo dadkaba kuwaasoo isugu jiray soomaaliya ajnebiba waxaa ilaahay mahaddiisa inaan mudo dheer kadib ka soo gudubnay wixii aan soo marnaba markaasi hordhacaas yar waxaan ku soo gunaanadayaa inkastoo aanay dadku jeclayn inaan aniguna sheego da'dayda anigu waxaan u dabaaldegay soddon sano guuradii ka soo wareegtay maalintii aan dhashay ayaan dhowayto uun soddon iyo kow sano ka hor marka waxaan ku bilaabayaa halkani qorshaha siyaasadeed ee aan ku shaqaynayo sida qof walba laga bartayba dadkoo dhamme waxay ka hadlayaan ammaanka ammaanka dadka qaarna waa isaga daran tahayba waxaa isaga daran kelmadaha ammaan iyo nabad nabad haddaba waan haysanaa waan fiicannahay ammaan laakiin waxaa la yidhaahdaa marka nabaddaasu ay dammaanad qaad haysato oo aan degdeg loo burburin karin markaasaa la yidhaahdaa amni baan haysanaa laakiin hadda dalkeenna sida uu ku sugan yahay waxaa la yidhahdaa nabad baan haysanaa marka nabadu waa wax degdeg u buri kara waxaan ka hadlaynaa marka amniga amniga waxaan ognahay dhibaatooyinka naga haysta waxaan ognahay inay dad gaarahi wadaan waxaan leenahay dadkani maxay amni darrada ku falaan maxayse yihiin dadkani marka aan sheegno waxa ay yihiin wax kale maahee waa dad u abaabulan qaab ay ku sheeganayaan inay diin tahay laakiin annagu waan ka wada ognahay waxa ay tahay qaarkood waxaa laga maamulaa dibadda iyo ururo kaleo ayaga qaabkoodoo kale leh qaarkoodna dalka gudihiisa meelka kala duwanna dalka way ka kala joogaan haddaba si amni loo sameeyo waxaa waajib ah inaan qolyahaasi la tacaamulno haddii ilaahay idmo marka anigu qorshahayga marka aan ka hadlaynaa amniga dadka amni darrada wadaa waxaan ka soo geli doonnaa dhowr wejhood wejiga koowaad waxaan ognahay dadka amni darrada wadaa in ay dhaqaale ku shaqeeyaan ay dhaqaale la'aan socon karaynin dhaqaaluhu waxaan ka eegaynaa xaggu uga yimaadaan waxaa dhici karta inuu dibadda uga yimaado qaarna ay gudaha dalka ku urursadaan ee dadka ka soo xoogaan كل سي شرعي دراء وقاتان انتان اغناه markaasi waxaanu kala dagaali doonaa haddii ilaahay yidhaahdo dhinaca dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba waxaa wehelin doonaa inta dagaalkaasi socdo in haddii ilaahay yidhaahdo aan haddana ka eegi doonno xaggay ka helaan ciidanka ama dadka ay isticmaalaan ee amni darrada ka shaqaynaya dadkaasi waxaan ognahay inay yihiin dhallinyaro dhallinyaro u badan weliba inay ka yimaadeen reero u badan weli inay sii tabaryar yihiin kuwaasoo ay qaarna dhaqaalo ku soo jiitaan ay waxyar siiyaan qaarna ay xoogba ku soo kaxaystaan marka cudurkaasi waana iyaguna aan daawo u helnaa marka haddii ilaahay idmo waxaannu ka shaqayn doonnaa in aan dhallinyaradaasi wajahno see baan u wajahaynaa waxbaan baraynaa waxaan samayn doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo dugsiyo farsamo dugsiyooyinka la dhihi jiray dugsiyada farsamada gacanta in dhallinyarada aanu barno waxay ku shaqaysan karaan muddo gaaban kadib sida koronto yaqaan makaaniko korontada makaanikada faryaamada alxanka biroqorista iyo wixii la halmaala inaynu gacanta wax ka barno taasi waxay sahlaysaa inaan qaar kasoo reebi karayno waxaa kaleetan ku dari karnaa inaan haddana qaar kale aanu u abuuri doonno mashaariic mashaariic ay shaqo ka helaan markaasi kuwii lagu soo jiidanayay in lacag yar la siiyo si ay muxuu ahaaye uga qayb qaataan nabadgelyo darrada ayaguna way ka soo harayaan marka haddaan shaqo abuurkaasi samayno oo aan waxbarashadaasi samayno oo aanu dhaqaalihii ka soo reebno oo waxa keliya noo haray markaasi ay noqoto haddii ilaahay eedmo in aan samayno haddana tirakoob dadkeenna soomaaliyeed in aynu tirakoobno meel kastoo ay joogaanba laakiin waxaan ku bilaabi doonnaa haddii ilaahay eedmo magaalada muqdisho oo ah magaalada uguna dadka badan uguna hawsha badan waxaan samayn doonnaa tirakoobkaasi waad ogtihiin qofkii caawa looga tago muxuu ahaay meel ama guriba ka soo qaba haddii lagu gurigan iyo maamul su-aasha ugu horrayso aad weydiinaysaa waxay noqonaysaa war gurigan imisaa ku nool si aan ugu sameeyo qoondo marka ummadda soomaaliyeed mas-uuliyiinta joogta qoondo rasmi ma samayn karto dadka haddii aanan la aqoonin tiradooda jinsigooda jinsi waxaan ula jeedaa lab iyo dhadig aqoontooda da'dooda iyo wixii la mid dadka markaad waxaas taqaana waxaad u samayn kartaa qoondo iyo maamul qorshe ayaad u samayn kartaa marka haddaad tiradooda hesho waxyaabaha ay kala yihiin iyo meelahay kala joogaanna aad hesho markaasi waxaad u samayn kartaa nidaam iyo maamul iyo ku talagal ayaad u samayn kartaa marka dadka waa tiro koobaynaa tiro koobkaasi haddii ilaahay idmo wuxuu naga saacidayaa dhowr dhinac dhinac dhinac ammaankuu kaa saacidayaayoo qof aan la aqoonin ma socon karto magaalada saas darteed laguguma soo dhex dhuuman karo qof kasta waa la yaqaan iyadoo lala xiriirinayo weliba degaanka uu degan yahay guriga uu degan yahay waxaa kaleetuu naga saacidi doonaa haddii ilaah ilaa marka ammaanka laga soo tago wuxuu naga saacidi doonaa tilekoobkaasi in aynu dadka u samayn karno inay wax doortaan ka soo bilowno waax degmo ilaa iyo gobolka dadku in qof walba uu codkiisa la baxo si uu u doorto mas-uulkii hogaamin lahaa berrito taasi waxay fududaynaysaa waxa ilaa iyo hadda lagu soo fashilmay ee ahayd in la gaaro qof iyo cod taasina wixii ka horreeyey xorriyadda xorriyadda kadib ilaa iyo intii u dhexaysay markii xukunka militariga ahaa uu dalka qabsaday qof iyo cod waan lahaan jirnay iyadoo aynan welibana lahayn tirakoob rasmiya laakiin hadda waxaynu samayn doonaa tirakoob rasmiya annagoo adeegsan doonno farsamada casriga ah ee aanan la kari karaynin in eh, mxuu ahaaye eh, eh, la been abuuro oo qofka laba jeer la tiri si aanna ku suurtagelaynin taas intaasay naga saacidaysaa maadaama wakhti ugu yaryah waan soo koobkoobaya waxaan samaynaya haddana dhinaca dhaqaalaha haddii ilaaha yidhaah howl kastoo la qabanayo sida amnigaas dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada waxaa la doonayaa insha allahuna aan u samayn doonaa wax la yidhaahdo siyaasad ku wajahan nooc kasta waxbarashada siyaasaddeeda caafimaadka siyaasadiisa e, dhaqaalaha siyaasadiisa mid kastaa siyaasad baan u samaynaynaa kadibna waxaan u samaynaynaa hab lagu hirgeliyo ama istraatiji aanu isticmaalno hirgelinteeda ama meelmarinteeda haddii ilaahay idmo marka dhinaca dhaqaalaha soomaaliya waxay ka mid tahay waddamadii ay ahayd inay ayagu adduunka kaleetee tabarteer ama saboolka ay gargaaraan ma ahayn marna in soomaaliya ay gacan doogsato oy dad barido nasiib darro way dhacday haddase haddii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa inaysan dhici doonin marka anigu aan talada hayo waxaa dhacaysa haddii ilaahay idmo kaabayaasha dhaqaalaha dib baan u dhisi doonaa waa isla wada naqaanaa kaabayaasha dhaqaalaha ama wadooyin ha noqdeen ama muxuu ahaa isgaarsiin ha noqoto ama muxuu ahaa haddii ilaahay yidhahda habdhismeedka kaleeto ee gargaara sida warshadahoo kaleeto gargaara sidii dhaqaalihii usoo kicbici lahaa beerahoo kaleeta sidii loo samayn lahaa sidii loogu samayn lahaa beeraha maaha keliya roobka in lala sugayo beeraha meelaha biyaha lihi inaan u samaynaa habwaraabkii mise irrigation system in meeraha kaleeto oo aan lahayn webiyadana aan u heli karno iyaga xataa waayo mar walba waxaa soo rogmadaa la yidhahdaa daadad iyo muxuu ahaaye muxuu ahaaye biyaha ka soo dhaca buuraha oo kale oo inta xoogna ku dhex mara magaalooyinkeenna oo haddana durbadiiba laga ooman yahay kuwaasoo kale waxaanu samayn karnaa biyoqabad biyoqabad biyaha roobka inaynu u qaban karno anu u dhaqaalayn karno anu u ilaalin karno si loogu isticmaali karo beeraha markaan dhaqaalaha weli ka sii hadalno waxaad aragtaan marar badan iyadoo laga hadlayo shidaal shidaal baanu qodaynaa aan dalka u qodi doonaa shidaal waxaa la yidhaahdaa markaad ka hadlayso ma aha waxaad ka hadlayso ganacsi ogow xusuusnaada ummadda soomaaliyeed iyo xildhibaanadaydu sharafta leh shidaal marka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa waa siyaasad ma aha keliya ganacsi waad ogtihiin dalkeennan kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii sahan baa lagu hayay waad ogtihiin madaad magaalooyinka ka baxdaan meel walba waxaa ku yaalla waddooyin la yidhahdo waddadii ameerika xilligaasaa la sahminayay waa la ogyaha dhulkeenna waxaa ku jira wax cusub ma aha farsamo way soo korortay laakiin waa la ogyahay dhulkeenna waxaa ku jira maxaa loo qodi waaye maxaa loo samayn waaye sababta loo samayn waayo waxaa weeye waxaad u baahan tahay xasillooni siyaasadeed haddaadan xasillooni siyaasadeed haynin waayo shidaal qodista lacag badan baa ku baxda qofka lacagtaa badan ama shirkadda lacagtaa badan ama dowladda lacagtaa badani kugu bixinaysa waanay haysataa dammaanad in dalkaanu degan yahay uu xasilloon yahay markaas ayaa lagaala hadli karaa shidaal qodis marka dad baa haddadan ka hadlaya shidaali shidaali war maa laga hadlo marka hore inaynu dalkeenna dejinno inaynu qaab u yeelno aan gaari karno heer aan ka hadalno oy sugan tahay in si nabada uu isku bedeli karo nidaamka siyaasiga ah ee soomaaliyeed oo laga baxo khalkhal siyaasadeed inaanu marnaba dhici karin si aanu u dhici karin marka waxaan u baahan doonaa inaan dastuurkii dhammaystirno inaan maxkamadihii samayno tii dastuuriga ahayd ugu weyn tahay oo aan ognahay ilaa iyo muddo in la samayn waayo dastuurkana la dhamaystiri waayo maxkamadihii dastuuriga ahna la samayn waayey adeegii garsoorka ogaada hogaamiyaal badan ayaa haddana waxay xilka ku waayeen mar walba si aan dastuurka waafaqsanayn ayagoo hortaagnaa maxkamadii dastuuriga aheed ee difaaci lahayd sidaas darteed ayaguna haddii ilaahay idmo waan dhammaystiri doonnaa dhinaca garsoorka garsoorka ogaada haddii la waayo garsoorka wanaagsan haddii la waayo macnaheedu xataa amniga ma fiicnaanayo oo qaybta ugu weyn ee amniga وأسرعينت الشرعية الشرعية هذا أنا سر مرينا وحنا نوشقين مايان ساس درت أن نقص النقطة هذه له ما وقت يا خوي يربى هاي نقاله وحنقص الحجنا يا إن أن لين هاي بدأ صدا أو دير بدأ صدا سو ديرنا إن لقيه اللي كان لح بقول أو كنا مترك تن سنة كي أو كلونا يدو عند جانك وحليين لكن شدال هل كيف يريال لتر هل كي لتر وحويان هل دولار العلس أهان لكن هل كيلو كلون هي وشن دولار ولا بق دل الحديثة إسقوا أن حرنا كأجا بحنين صوب حسش كهرباء وكلية كلون كاسي حد بو لول كأن حيابه أن وحاك جرتا العلس أهان مال ولا كل مركب أوش الشيء أوش الشرع درا وكلو ما ليس وكلو ما يسال إنسان mana samayno inaan idhaahno aan soo ceshanno aan gacanta ku qabanno si dhaqaalo badan inuu nooga soo baxo laakiin shidaal baa laga hadlayaa oo aan ognahay xataa haddii la aadi lahaa dagaalka ka dhaco maadaama sharcidiis iyo wixiisi ay samaysan iyo degaankii uu si aada ugu ciyaarayo waad ogtihiin meelaha shidaalka laga qodo waxyaabaha degaanka uu u geysto marka ma ahayn inaan gaajoonno caafimaadka isaguna wuxuu ka mid yahay qaybaha u baahan halkan kuma soo koobi karo caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhammaantood ayagana dhibaatooyinka ka jira wakhtiga ugu yar darteed waxaan jeclahay hadda ka hor baa ninbaa waxaa ku dhacday kaneeco malaria markaasuu isagoo kadiidyoonaya oo qandhab ba'ani ay hayso ayaa kaneeco kale dhegta dhii kaga tiri markaasuu yidhi weli ciil bay ii qabtaa ninkii jiifay wuxuu yidhi weli ciil bay ii qabtaa ogaada weli ciil baa naloo qabaa ayadoo halka hadda aan joogna nala dhigay marka waxaan doonayaa inaad fahmi kartaan baad dareensanahay xildhibaanada sharafta leh waa idiin wada mahadcelinayaa waxaana rajaynayaa ninka ku qalabaysan aqoontaas iyo kartidaas iyo waaye aragnimadaas iyo hofnaantaas iyo weliba dulqaadkaas iyo geesinimada xeeladaysani ee xalka loogaga gaari kara mushkiladaha soomaaliya ninka ku qalabaysani waa aniga taas waan uga duwanahay dhammaan inta kaleeta igula tartamaysa kursiga waxaan rajaynayaa inaad iigu deeqi doontaan codkiinna waan idiin mahadcelinayaa nabadgelyo iyo naxariis iyo barakadiisa ilaahay dushiinna ha yeelo mahadsan waa mahadsan yahay